किसी ने क्या खूब कहा है कि बारिश से मुलाकात यूँ ही नहीं होती कि बारिश से मुलाकात यूँ ही नहीं होती उसके लिए धरती को धूप में जलना पड़ता है और शहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है कि शहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुए वो इतिहास गवाह है चर्चित नहीं होती